前从这边到到长庚医院哦，走一零六道路要走四十分钟才会到长庚医院。它后面通的时候，大概是说十分钟就到。了。这个以以前我们走那个一零六道路哦，要送到那个病人哦到那个长庚医院，结果到了半路啊，他就走掉了。所以这条路的时候在开通的时候，可能送到医院他他不会往生掉。地方上也是很期待的。 这个医疗方面，因为我们这边没有大医院嘛，因为就是一个卫生所而已嘛，所以往往外的医疗是很蛮好的一个一件事情。我们平溪区啊，以前是一个农业的一个地区啊，后来呢，因为矿业哎发现以后呢，啊这些居民就开始从事矿业工作。 矿业了，在民国六十年代开始萧条，呃，这些居民呢，都大部分呢都迁移到外乡镇去工作，啊，所以这边的人口越来越少。后来就想到以前呢，因为放天灯，呃，有一个特色，所以有一些乡亲就开始制作天灯。 来释放，想不到这个天灯啊，就造就成为我们平西区现在啊，哎，能够生存下去，而且产业蓬勃发展的一个契机。一零六线公路蜿蜒曲折，那个路不是很宽敞。 大型车辆啊行驶非常危险。现在台澳平线通车以后，从福隆一直到基隆的软软，经过我们平溪最重要的这一段呃道路，呃，我们以后要出去基隆，要去瑞芳，要去其他地区接高速公路都很方便。台澳平线通车以后，不但会给我们带来交通上的方便，也会带来很多游客到平溪来呃游玩。 啊，来放天灯。凤寮这边呢，最有名的当然是芙蓉海水浴场啊，每年办理的这个沙雕季以及海洋音乐季， 哦，都吸引了非常多的人。现在呢，呃，公路总局这里也将我们共寮区台二丙线予以拓宽，甚至一直连接到呃基隆暖暖那边，也连接到六十二线的快速道路，对我们共寮区的民众，不论是要往基隆或者是要往台北，都提供了一条更便捷、更宽阔、更安全的一个替代道路。真的。 植栽的功法来把它掩饰掉，所以说台儿笔线，呃，希望将来通车以后，能够呃呈现绿色的一个道路，让我们的生态光华在台儿笔线处处可以看得到。期盼呢，呃，也希望各界全国的好朋友，能够呢，在台二笔线通车以后，来基援们的软软地区一游。 you.